Bertemu lagi dengan saya AAWC Channel Ya kali ini saya akan mereview jajanan legendaris yang berlokasi di rumah teman saya Ya ini orangnya kreatif dan juga humoris dan juga keren, cool Dia mendapatkan penghasilan itu dengan cara berjualan ya kita langsung saja Nah dia jualan sosis sama cilok sama es guys itu yang lingkaran-lingkaran itu sosis guys ya lingkaran putih itu sosis satu itu sosis juga lah itu sosis juga itu sosis juga lah itu sosis juga pasti kalian sudah tahu guys nama-namanya ya guys saya saya kurang paham namanya Nah, ini ciloknya guys beh mampu nih enak tenang terus ya, itu ciloknya yang warna eh, apa yang panjang itu isinya itu sosis sosis merah entah ayam atau sapi enak guys tunan terus yang segitiga itu isinya itu keju kalau aku sih nggak suka keju terus yang lingkaran itu isinya telur puyuh sama cilok mercon beh yang cilok mercon guys enak tenan dang tuku neng kene hubungi aku oke okay? akhirnya sudah dapat ciloknya tiga ribuan tiga, terus esnya seribuan beli dua, yang dua ribuan satu. sudah dulu ya guys saya mau makan bye bye